ايه اخوة شورسكرية ايه شورسكرية gegrillte Fleisch und kommt da andauernd mit dem Spieß, schneidet Zeit, Hähnchen, سنين كل حد غيره يعدل هناك مسبين ويوقف نوكار ايه هاي الراح؟ خليها تمشي خليها تكازل نتفرج شوي هون على Naja, ist nicht mehr viel Zeit. Nur noch 20 Minuten oder so. Oder?